Raise your right hand and put on your left chest and repeat after me. Long. Long. Jesus can help me too. Jesus can help me too. Be obedient. Be obedient. Be pure. Be pure. Be true. Be, be true. Be kind. Be kind. Be respectful. Be respectful. Be thoughtful. Be thoughtful. Be attentive. Be attentive. Be attentive. Be reverent. Ready, friend. Ala, ulit. <laughs> Shortcut. Wala to sa ulit ha. Ah. Attentive. Be cheerful. Be thoughtful. Be reverent. Be helpful pa. Be attentive. Be helpful. Be cheerful. Be thoughtful. Be reverent. Okay, ulit. So, umpisa. What is that? An- ano, anlahanin mo yung song para sunod-sunod din sa kanta. Na tayo ay nasa Jesus can help me to be obedient. Okay, go, Marjolin. Be true, be kind. Ulit! Ulit! Dahil sa aksyon sa bayan ay may local transition Ibig sabihin, meron na po dito sa ating bansa. Okay, ulit ka, Marjolin, salo. Sa bayan ay mapag Nothing helps me you all we can see will be true. Nasa labas ng inyong mga tahanan, mapapasok ka lima hanggang sa years old. Nakamute ka, Marjeline, ha? Nothing we thought, oh, we love There's the right hand and one left hand for me. Upang tayo mabigyan ng proteksyon. Law. Law. be afraid then. I, Jesus can help me too. Jesus can help me too first. Like that. Jesus can help me to be obedient, be pure, true, guide, be respect. upang hmm. At kung ay tapos na mapangunahan, Go, Marjeline. Sa Diyos ay maaari po kayong pagpuntal sa aming kusinas, dali ng Diyos sa aming Please raise the right hand and put on the left hand and repeat after me. Jesus can help me to Jesus can help me to be obedient. Be obedient. Be pure. Be pure. Be true. Be true. Be kind. Be respectful. Be respectful. Be respectful. Be respectful muna, tapos attentive, helpful, fearful, thoughtful. Kaya mo yan! Go lang! Kasi, kasi mo daw maingay. Oh, ah, wag daw maingay na yun eh. na lang. Mm, go. Dapat dapat mag-ano ka lang ng kamay. Lift with your right hand and put on your left chest and repeat after me. Jesus can help me to be obedient, be pure, be true, be kind, be respectful, be attentive, be cheerful, be attentive, be helpful, be cheerful, be thoughtful, be reverent, ready, friend. Ayun. <laughs> okay, tuloy-tuloy na. Okay, ang magtutay ay si Teacher Millet. Um, Joy, gagamit ba itong helping hand? Hindi na po. Ano, na workbook? Hindi na po. Hey! Okay, I am that's okay. That's okay wish namin makapangyarihan sa lahat. Maraming maraming salamat po. Sa ito na ang mga bata ay nakapag-chimit po ng araw na ito. Naway Panginoon, tulungan sa kami. Bless niyo po ang mga batang ito. Naway niyo matutulong sila sa araw na ito na may bahagi rin nila ito ah, sa susunod na kanilang pagiging leader. Sana tulungan ko sila ng rin mabuting bata. Matawag ko pa naman sa lahat ng namin. Hindi ko pa lang pagkakasala sa pangalan ko. Amen. Thank you, Teacher Millet. Okay, let's sing our opening song. I will go. to be share window. Okay. So, balik tayo sa ating mga pinag-aralan ng Sabado. Ang ating topic ay Daniel and Revelation and Sanctuary for Kids. Okay? So, yan ang ating topic. I-summarize natin ng very, very, very short. So, nakap, uh, ah, natalo ng Babylonia ang Jerusalem at naging captive ang mga Israelita na matatalino at mga bata. At kasama doon ay si Daniel, si yan Ananias, si Azarias, at si Misael. Ayan, naalala niyo yung apat na magkakaibigan ha? So sila ay kinap, kinaptib o nakoor. Sila ay kinuha para alagaan ng ilang taon? Tatlo. At sila ay alaga ng hari, pakainin ng mga pagkain ng hari. At ang mga pagkain ng hari ay mga meat, mga, ano ay meat sa Tagalog? Mga karne. At merong mga alak. Subali at datakwat, ang nangyari ay, eh, tanong na agad. Okay. So, may ang pangalan ni Daniel, Ananias, Misael at Azaria. Sa pangmining ay, kay Daniel, God is my judge. Kay Ananias, God has been gracious. Kay Misael, who is what God is. At Azaria ay, God has been help. Ayan. So, ang nangyari, dahil napunta sila sa Babylonia, lipan ng Babylonia ang kanilang mga pangalan at is na pangalan na, na ano yung mga pas at imbis na yung pangalan nila ay dedicated para sa Panginoon na na sa langit, sinalitan ito ng Babylonia ng mga pangalan na pang pang Diyos Diyosan para sa mga Diyos na mga pagano o Diyos ng mga hindi naniniwala sa Panginoon. At ang pangalan ni Daniel ay pinalitan ng Belshazzar at kay Ananias ay Shadrach, kay Misael ay Meshach at kay Azarias ay Abednego. Okay. Ginawa ito ng Babylonia para makalimutan nila sino? ang Diyos sa langit. So, punta na tayo sa question. Let's go! Question number one, ilang taong muno ang hari ng Juda na si Haring Jehoiakim? Bago ito nalupig at nasapat ng bagyo ng Neb. D, D, D, D, D. Ah, sabihin niyo sa akin kung ano, apple, boy, cat, or dog. O, kaya na tayo. Kay Zera at kay Atalia. Ano sa inyo? Dog. Ano kay, kay Zera, dog. Kay Dog. Dog. Anaya. Dog. Dog din. Kay Marjeline. Dog. Okay. Ang tamang sagot ay Dog. Lagyan ko lang kayo ng ano ha. 1, 2, 1, 1, 1, 1. 1, 1 eh. Asan pala si Dane? Nandito ba si Dane? Dane, pakita ka na Dane. Nandito ang mukha ni ano at na pero wala si Dane. Okay, next. O oh, nga no. Dane, tulog ka ba? Gising ka na. Okay, next. Question. Consider ng kanyang mga kaibigan ay, asa na si mami mo, Milet? Wala na naman. Si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay mga anak ni Israel na mula sa lahi ng, lahi ng ano? A. Hari ng Juda, B. Pagano, C. A. Babylonia, D. Hari ng Persia. Aba. Okay, kung, ano meron, kung nandyan pa yung mga letters niyo sa kamay, paki ano ha, pwede yung gamitin, yung letters niyo sa kamay. Sige, kunin niyo, dali, para hindi tayo magsigawan. Go! May miyasa na yung mga ano. Juda. Oh, suotin nyo na, suotin nyo na. Happy ng Juda. Kunin nyo natin yan. Nandiyan pa ba ang mga letters niya sa kamay? Yan. Suotin nyo, dali. Hanapin nyo muna. Asan pa? As, nandiyan pa, sige go. I'll give you time. May miyasal sa inyo. Tapos mo sa akin. Yan, very good. Okay yan. Yan, para hindi tayo nagsisigawan. Ayan, very good. Okay, ang sagot niya ay A. A. Ano sa'yo, Noemi? A. Ano ang kaasal? Hintayin si Marjeline. Ano sa'yo, Marjeline? Okay, at ang tamang sagot ay letter A. Okay, 11111. Next question. Ang lugar ng pangalan ni Daniel ay A. In God we trust. B. God is judge. C. God is our refuge. D. God is my king. God is king. Anong inyong sagot? Okay. Marjorie, anong sagot mo? Okay. Ano ang kay Zian? Anong sagot ni Zian? Iisa na lang kayo ng sagot, Mami. Okay. Ang tamang sagot ay... Okay. May, so, ang may score ay si Naya, si Noy, si Zian. Ba't di ko nakikita si Zian? Hindi ko bibigyan ng score yan mamaya. Okay. Next. Pakita ka, Zian, ha? Hindi kita makita sa screen. Wala kang score. BC. Okay. BC? Aba, BC. O, di sabihin wala siyang score. Huwag na natin lagyan ng score si Zian. Okay, next. Next question. Ano ang kahulugan ng pangalan ni Anania? A. God has been faithful. B. God has been gracious. C. God has been loving. D. God has been, God has forgiven. And God has, God has forgiven. Final answer, B, B, B. Ano sa inyo, Zera? Oh, nag, nag-ano pa sila? Yun. Okay. So, ano ang sagot mo, Noemi? Paikot-ikot yan. Okay, B. Ang tamang sagot ay... Okay, score. Okay. Ito, L4 nyo dito ay madadagdag doon sa class natin. Yung mga nyo doon sa class natin. Okay, next. Ano ang kahulugan ng pangalan ni Misael? A. Who is like God? B. Who is like Aku? C. Who is like Judah? D. Who is like Joachim? Okay, answer. 1. two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Okay, ang tamang sagot ay... Okay, ang may tamang sagot ay si Noemi at si Marjeline. Okay. Okay. Next question. Ano ang kahulugan ng pangalan ni Azarias? A. God has encouraged. B. God has rescued. C. God has helped. D. God has chosen. Azarias. Pangalan ni Azarias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. At ang tamang sagot ay C. Ang may tamang sagot ay C, Naya, Atalia, at Zara. C. Naya, Atalia, at Zara. Si Dane, kailan magpapakita si Dane? Okay, next question. Ay, wala talaga si Dane. No? Wala na siya ng pangalan, anong pangalan ang ipinalit? Ito na ha, pinalitan yung mga pangalan. Ano ang pangalan na ipinalit kay Daniel? A. Belteshazzar. B. Shadrach. C. Mesach. B. Abednego. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Final answer, 10. Ang tamang sagot ay Pinalitan pa ni Zara. So, ang tamang sagot ay A. Ang, ta- ang may... Ayan. 1, 1, 1. A. Next. Ano ang pangalan na ipinalit sa pangalan ni Anania? A. Belteshazzar B. Shadrach C. Meshach D. Abednego Your, your timer starts now two, three, ah, four, five, six, seven, I mean, eight, nine, BBB, ten. Hindi makita si Naomi so wala siyang sagot. Okay? Ang tamang sagot ay B. Okay? Wala pala itong sagot. Absent na ba si Zian? Inabsent mo na yan. Okay, absent na daw. Eh. Okay. Next. Next question. Ano ang pangalan na ipinalit kay Mishael? A. Belteshazzar. B. Shadrach. C. Meshach. D. Abednego. Yes. Timer starts now. 1, 2, 3, 4, 5. Final answer. Six, seven, eight, nine, ten. Ang tamang sagot ay letter C. At tamang sagot ay C, Naya at C, Marjeline. Okay. Ganda ng quiz natin na ah. parang totoo ah. Okay, next. Question. Anong pangalan ng Nalit Azarias? A. Belteshazzar. B. Shadrach. C. Meshach. D. Abednego. and your timer starts now. One, two, three, four, five, six, seven, I mean, eight, nine, ten. Okay, ang tama sagot ay... Yan. Okay, may sagot ay si... Okay. Okay, next question. Okay, din yung faithfulness. Okay, so maalala natin ang pari dito ay kinakain sila ng meat, karne, ng ah, sabi nyo baboy. Baboy ba to? At alak. Tapos kinain sila ng alak. Ay, Oo. Ayan. Pero ang sabi dito, ipinasya ni Daniel na sa kanyang puso na siya hindi mapahamak ng, ng pagkain ng hi o sa alak man ang kanyang iniinom. Kaya ano sabi niya? No, hindi namin inin yan. Okay, sabi dito. Ano nang ano yung nangyari doon sa ano, sa nagpakain? Ang sabi niya, "Wag niyo naman akong ganyanin, mamamat ako, puputulan ako ng ulo pag di kayo kumain kasi magiging payat kayo." Ano ang sabi ni Daniel? Ano sabi ni Daniel? Bigyan mo kami ng sampung araw. Okay. Loob ng sampung araw, kapag kami ay naging mas malusog kaysa sa iba, tutuloy mo ang aming pagkain sa loob ng ilang ilang taon silang alagaan? Sampo. Ay, grabe. <laughs> sa loob ng ilan? Tatlo, di ba? Tatlong taon. Sa loob ng tatlong taon, alagaan sila. So, kapag pumasa sila din yan sa loob ng sampung araw, sa loob ng tatlong taon ay itutuloy sa kanila ang pagkain na ito nila. Pero kung papayat sila Daniel, anong mangyayari? E di kakainin nila ang pagkain ng hari. Okay, so nagsimula na ang test. Binigyan sila ng gulay at ng tubig kanilang iniinom. At ano nangyari? Sa loob ng sampung araw, pagkatapos noon, sila ay naging mabusog. Naging busog. Pagkalipas pa ng sampung araw, sila nabusog. At ayun. <laughs> Narati <laughs> ah, naman tatlong araw. ah, na. So, yan. Natuwa ko na yun So, sila ay naging mas malusog at naging mas malaka. Ayan. So, ang nangyari, ayan yung kinain nila. Puro salad. Puro dessert. <laughs> okay. So, Sabi mas matanong. Oo. So, ayan. So, nagpatuloy. Nagpatuloy sa loob ng apat na yun lang ang kanilang kinain. At ang nangyari, natuwa ang natuwang Panginoon kay natuwang Panginoon kay Daniel. Kaya naman anong anong award sa kanila ng Diyos? Ayan, ang award sa kanila ay binigyan ng apat na binata ng Diyos. Pinagkalooban sila ng kaalan at katalinuhan sa lahat ng katuruan at karunungan. So sila ay naging mga genius na mga naging matalino. At si Daniel ay, anong, anong gift para sa kanya? Nagkaroon siya ng kakayahan na maunawa ang mga... Panip, pangitain at mga panaginip. Yun. So, kung paling siya ay magkaroon din ng mga panaginip, maiintindihan niya na ito ay mensahe mula sa Diyos. Okay, let's go. Question number one. Ano ang pangalan ng pinunong bato? Ano ang pangalan nung ano, yung, yung nag-ano sa kanila? Nagpakain. A. Apraksa. B. Aspenas. C. Azaria. D. Anania. Your timer starts now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ano yan, B? 7, 8, 9, Final answer, Naya. Okay, at ang tamang sagot ay... Tan, tan, tan, tan. Ayan, yari. Lumipat. Ang tamang sagot ay D, which is walang nakasagot ng tama. Okay, next question. Ilang taon silang aalagaan? Ayan na, ilang taon silang aalagaan ng hari hanggang sila ay maging handa sa serbisyo sa palasyo? A. 3 years. B. 3 days. C. 3 weeks. D. 3 minutes. Okay, your timer starts now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, ang tamang sagot ay letter A. Okay, 3 years na alagaan at hindi 3 days. Okay. Next question. Ipinasya ni Daniel na ano ang ipinasya niya? A. Tikman ng kaunti yung pagkain para lang ma-make sure na walang lason. B. Subukan ang pagkain kung magugustuhan niya yung lasa. C. Huwag dumihan ang kanyang katawan ng mga pagkain ng hari. D. Huwag na lang kumain habang buhay. Okay, what is your final answer? Your timer starts now. 1, 2, 3, four, five, six, seven, din, eight, nine, ten. Final answer. Pakikita kay ano, lagay. Okay, ang tamang sagot ay... Din, habulin. Okay, so ang... Okay, mali ang sagot ni Noemi. So, si Noemi lang walang ano, score. Wait lang ha. One, one, one, one. Dane, prepare, prepare mo letter mo. Dali, baka makahabol ka pa. Okay, next. Makahabol ka pa talaga dito. Pinamumpisa sa isang topic. Next question. So, ang naramdaman ng pinuno noong ayaw kumain nila Daniel. So, ano yung naramdaman niya? A. Natuwa. B. Nagutom. C. Naiyak. D, Natakot. What is your answer? Okay, your timer starts now. 2, 3, 4, 5, 9, 6, 7, 8, 9. Uh, Dane, anong sagot mo, Dane? Okay, busy si Dane. Okay, ang sagot ay Okay. So, may tamang sagot lang ay C. <clears throat> Naya at si Zara. Okay. Next. Huwag kayong, huwag kayong gumawa ng ano, ng kung ano-ano para nakaka-focus kayo sa ating review. Ma'am, dyan, letter D rin po yung akin. Ah, di ba yung sagot mo? Hindi ko nakita eh. <laughs> okay. Next. Ikaw, Dane, ano sagot mo, Dane? Na, nag-hang up na, nag vlog na naman siya. Okay, next. Ano ang nais kainin ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan? So, kung hindi sila pwede sa karne at sa alak, ano pwede nilang kainin? A. Tinapay at gatas. B. Mana. C. Prutas at gulay at tubig. D. Laman ng inalay na ano to? Na handog. Okay, timer starts now. One, two, three, four, five, Lainey, six, seven, eight, nine, o, oh, nalaglang, ten. Ang tamang sagot ay CCAC. O, oh, Noemi, mag-focus ka ha. Namamali-mali ka na. Nawala po yung si at, yung si at saka di ko, yung si at saka di na letter ni, kaya naano lang ako eh at saka B. Ah, itabi mo lagi sa ano mo para hindi na mawala. Okay, next. Naimi, anong pinakain? Eh, yung sagot mo, tinay gatas? Sure ka? Asa, <laughs> ah, so, nawala si mo tsaka D, kaya A na lang yung binigay mo. <laughs> Galing. Okay, next. Kapag kapag ano, sabihin mo na lang kapag di mo na naman mahanap. Pero huwag mo nang walain. Okay, next question. Sila, yes. Pinasubukan ni Niel sa pinuno ng bating. Pinasubukan ni Daniel sa pinuno ng bating na subukan sa loob ng. Okay, ang sentence dito ay pin- mo ni Daniel ang pinuno ng bating na subukan sila sa loob ng ilan? Gatagan, 10 years, susubukan sila sa loob ng 10 years, sa loob ng 10 months, 10 weeks, or D, 10 days. Ang tamang sagot ay 1. 10 days. 3. Galing mo. 4. Wala kang Three. letter? 5. 6. 7. 8. 9. Baka tinago ni Zian. <laughs> okay. Kaya nga po mga naghahanap eh. Ang tamang sagot ay D. Ayan, 10 days. May, andyan na ba si Dane? Ano sagot mo, Dane? Nagang pa rin si Dane, oh. Okay, next. Question. Pagkalipas ng sampung araw, sila ay A. Namatay. B. Naging mas malusog. C. Nagkasakit. D. Nangayayat. Ay, namayat, nangayayat. Pareho lang. Answer. Ang tamang sagot ay zero sagot. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, lahat kayo ang sagot ay B. Ang tamang sagot ay B. Okay, next question. At pinagkalooban, ito na yung mga regalo sa kanila ha. pinagkalooban sila ng Diyos, silang apat, pinagkalooban, pinagkalooban ng A, kaalaman, B, kayamanan at gantimpala, C, pabuya, D, sariling bansa. Okay. Sagot. Sagot. 1, 2, 3, 4. Final answer, 5, 6, 7, 8, 9, ten. Zara, anong sagot nyo? Naghang sila Zara. Okay, ang tamang sagot ay... Ayan na. Tamang sagot ha. So, ang may, ang, ang may answer lang ay si Naya, si Noynibi. Ang sagot kanina ni Margie. Okay. Ano sila mag-announce niyo? Eh. So, next question. Zara, anong sagot niya kanina? Anong letter yon? Abi. So, maliin. Okay, next question. At si Dan ay, si Daniel lang ha, ay pinagkalooban ng Diyos ng A. Magandang pangitain. B. Mataas sa sa palasyo. C. Pagkaunawa sa lahat ng pangitain at panaginip. D. Pinagkalooban ng kakayahang manghula. Okay. Final answer, please read letters. C. Okay, A, C, C. Anong sagot mo, Margie? C. Okay, so, ang tamang sagot ay, Dara, ang tamang sagot ay C. Ay, ah, lahat walang may tama. <laughs> tamang sagot ay kakayahang manghula. Pagkaunawa sila ng pangitain. Mangula. Mangula. Pagkaunawa. Tama siya ang sagot. Okay, mali itong sagot natin dito pa natin to. Ang tamang sagot ay si Naya, si Noemi, at si Margie. One, two, three, Okay. Next question. May question pa ba? Ay, meron pa. At ang halay, walang nasumpungang gaya ni Daniel, ni Ananias, ni Misael at ni Asarias. Kaya sila ay, ano yung nangyari apat? Sila ay nagsayaw sa kagalakan. B. Sila ay lumuhod sa harap ng hi. D. Sila ay nagsiiyakan. D. Sila ay nanganatili sa harap ng hari. Anong ginawa ng apat? D. Wait lang. D. D. Ano sa'yo, ano? Zara. D, D, D. Ano sa'yo, Zara? D. D po, D. Ah, okay. Ah, nagdag, binabagalan pa niya yung bagas <laughs> niya. Ayan, okay. <laughs> Good, mabilis na. Ang tamang sagot ay, okay, D. Dalawang isip pa siya eh. Okay, next. Okay, magdagdag tayo ng space. Wala na tayong space plus plus plus view preview okay tayo ay nasa number 21 Okay, ang ating next ay chapter 2. Naalala niyo panonood natin kanina? O, yun yung ating topic na yun ha. So, yung letters-letters ngayon kasi daw nakagawa dahil nag-crash ang PC. Pero ako ang magtatanong. Okay, ayan. So, ang nangyari, isang gabi, isang gabi na naginip si Haring Nabucodonosor. Okay, na naginip siya. At ang kanyang panaginip ay isang bagay na hindi niya maintindihan. Kasi syempre, hindi lala sa nabukasan. Ayan. Ayan. So, ang nangyari, kinabukasan gumising siya. Hindi niya maalala. Kaya ang ginawa niya, tinatawag niya lahat ng uh, ah, noong panahon sa mga parian, meron sila mga tinatawag na mga manguhula, mga magician, mga encantador. Sila yung mga sila yung mga uh, mga nag-e nag-explain or nagpapaliwanag ng mga bagay na hindi maipaliwanag. So, sila yung mga ano, mga magbigay ng paliwanag sa mga misteryosong bagay. Kaya ngayon, tinatawag ni ano, ni Nebuchadnezzar ng hari, yung, ay, yung kanilang mga encantador, magician, at mga manghuhula. Yun nga lang, lahat sila, tinanong yung hari, sabi niya, ano, hari, Mahal na hari, sabihin mo naman sa amin yung panit mo para naman ma-explain namin kung ano ibig sabihin. Ang problema nga, hindi maalala ng hari. So, paano nila i- ano, ipapaliwanag? Eh, hindi nga maalala ng hari, hindi niya makwento. Ngayon, wala sa kanilang makapagpaliwanag. Kaya eh, galit na galit ang hari. At ano ang gawa ng hari? Ipinautos na patay lang lahat. Yun nga lang, kasama sa mga matatalino na yon ay sila Daniel, kasama sa mga matatalino na yun. Pero nung mga, pero sila Daniel ay hiwalay sa mga lumang servant, sa mga lumang ama, sa mga, matata, mga matatalino. Kasi mga bago lang sila Daniel, di ba, bagong pasok sila. Ngayon, nung nalaman ni Daniel na papatayin sila, ni ano, ang pangalan, ah, ang pangalan ng, ng inutusan ng hari ay si Ariok. Tandaan yung pangalan ha, Ariok. Ang inutusan ay si Ariok. Ngayon, nang papunta na si Aryo kay Daniel para patayin sila, nagsabi si Daniel na ano, na ano ba ang nangyayari? Bakit, bakit nyo kami papatayin? Ngayon, kinuwento ni Ariok sa kanya na ayun nga na naginip ang hari, hindi niya maalala, so walang makapag, makapagsabi kung anong ibig sabihin. Kaya sabi ni Daniel kay Ariok, sabihan mo ang mahal na hari na bigyan ng panahon at sasabihin namin sa kanya kung anong ibig sabihin ng kanyang panaginip. Pumayag ang hari. Oh, pumayag ang hari. At kinagabihan ay ipinaliwanag kay Daniel ang kanyang ang panaginip ng hari. Okay. So, ang panaginip ng hari ay ito. Isang estatwa. Ang paang hari ay nanaginip ng isang estatwa. At ang estatwa na yon ay nagsisimbolo sa mga... O, oh, shortcut na to. May kanang meaning. Ang mga ang estafel nito ay nang, nagsisimbolo sa mga kaharian. Ang tandaan niyo ha, kaharian. Sumisimbolo sa mga kaharian. Ang itsura ng estatwa ay ang un, ang ulo ay gawa sa Ayan, ang ulo ay gawa sa ginto. Okay. Ang ang ginto na ito ay sumisimbolo sa kaharian ng Bilonya. Okay. Paki-on nga ng mga mic nang, ma, nang maulit niyo ang aking sinasabi. Ang kulay ng ulo ay, anong kulay? Okay, gold. At ang kaharian na sinisimbolo ng gold ay ano? Babylonia. Okay, Babylonia. Next. Ang kanyang balikat hanggang chan hanggang mga braso ay gawa silver. Okay, gawa sa silver o pilak. At ito ay nagre-representa sa ba- sa bansa ba to? Kaharian, kaharian ng Middle Persia. Kayo nga? Middle Persia. Middle Persian. Middle okay. Ang balikat hanggang chan ay gawa sa ano? Gawa saan? Silver. Silver. Ano sa Tagalog ang silver? Pila. Pila. Pila. Okay. Pilak. Okay, next. Ang kanyang bewang hanggang sa kanyang uh, ano ba tong tawag dito? Legs. Ano ba sa Tagalog ang legs? Hita. Okay. Tuhod. Hita. Hita. Tuhod. <laughs> Hita ay gawa sa brass. Kaya nga brass. Brass. At ito ay sumasimbolo sa kaharian ng Greek. Kaharian ng Greece. Mga Greek. Okay. Oh, okay, next. Ang kanyang Ayan, ang kanyang mga binti iron. ay gawa sa iron o fire. Bakal. Okay? Ito ay kaharian ng Roma. Roman. Roman Empire. Roman. Roma, okay. Ano ang ano oh. ano ang gawa gawa saan ang hita hanggang binti? Iron. Ah. Iron. Okay, ano ang iron, iron sa Tagalog? Bakal. Okay, bakal. bakal. At ito ay sumisimbolo sa kaharian ng Roman Empire. Roman Empire. Okay. An San gawa ang, oh ah, sige, tan, mamaya na lang natin, ano yan. Okay, ang paa ay, ayan, tinan niyo yung kulay ng paa. Ito ay gawa sa bakal at kulay. Ano sa Tagalog ang clay? Putik. Okay, putik. Pero ang putik dito ay niluto. Lutong putik to ha, niluto. So, ang ito ay gawa sa putik at bakal. Okay, ito ay rumirepresenta sa kaharian na ano yung divided. Pinag hiwa-hiwalay na kaharian. Hiwa-hiwalay na kaharian. Okay, makinig. Ang, ang kung makikita niyo dito sa paa, magkakahalo ang bakal at ang putik. Pero hindi pwedeng maghalo ang putik at saka bakal. Okay? So, ang, ang tinutukoy dito ay ang mga kaharian ay hiwa-hiwalay, hindi sila magkakasundo. Pero ano ang nangyari? Yung mga anak nila ay ipinakasal nila sa iba't ibang kaharian. Example, ah, uh, si Amerika nagpakasal dito kay Pilipinas. Yan, si Pilipinas ah! nagpakasal sa... Example! Ah! oh, yun, mga ganon. Example! <laughs> Ganon. Pinag Halimbawa. Okay, thank you. Praise the Lord. Okay, so pinaghalo-halo, pinag pinag-asawa-asawa sila. Ang kanilang hangarin ay para magkasundo-sundo. Pero ano nangyari? Hindi pa din sila nagkasundo-sundo. Hiwa-hiwa rin sila kasi nga ito ay gawa sa bakal at putik. At ang bakal at putik ay hindi pwedeng magkasundo. Okay, next. Diba? Oh, noong, noong unang panahon kasi, lahat ng bansa may mga hari-hari, di ba? Sa Pilipinas, merong hari. Ang pangalan sa hari ay Sultan. Ayan, yung mga sultan-sultan. Lahat ay may kaharian. Pero, ayun, wa-effect, hindi sila pwedeng magkasundo. Ate Joy, naririnig kita. Okay, next. Ano ba Okay, so ano na nangyari dito? Subalit may isang bato na tinapyas mula sa bundok at ito ay tumama sa estatwa at ang estatwa ito ay na kadurog-durog, natumba at nasira. Sira. Okay, so mamamatay na yung camera ko ha kasi lowbat na ulit. Okay, so ayun at ang nangyari dahil masisira siya, ang nangyari dito sa bato na tumama ay lumaki yung bato na to biglang lumaki na kasing laki ng mga bundok. Takpan pa ang lahat ng mga bundok at ito ang pinakamalaking bundok na nangyari. At ito ay sumisimbolo sa... Ito ay sumisimbolo sa kaharian ng Panginoon. Ibig sabihin, pag natapos na lahat ng ito, ang papalit ay kaharian ng Panginoon. Okay. Naintindihan niyo ba? Question na tayo? Pero ah. pa bang wala na? Okay, tandaan nyo ha. Itsura ha. Okay, question number one. Meron ba akong ano? Ito na lang. Okay, question number one. Hinga malalim. <laughs> Wala Hindi po makita yung <laughs> question. na tanong. Wala nang question. Ako yung magtatanong. Kaya makiya yung maigi. Okay. Question. Ano? Oh, nandito na kasi na yung itatanong ko. Sino ang nanaginip ng kakaibang panaginip nung gabi iyon? O, oh, sino? Ako. Sagot mo. Ano, sa, tanongin natin muna si Zera. Ano sagot ni Zera? Kaya niya yan. Question. Pwedeng dinosaur, pwedeng bukod-bukod dinosaur, okay lang. Anong, anong sagot? Doctor. Doctor. Parang iba yung doktor ah. Haring? Nabu... Nab... Nabukodonosor. Okay, Nabukodonosor. Sino pa may ibang sagot? Lahat ba? Haring Nabukodonosor? Bakan... Bakanazor! Bakanazor! Sure ba kayo yun yung nanaginip? Bukod mo, sir. Okay, so tamang sagot ah, ah. ay si Haring Nabucodonosor. Ayan, may score na si Dian. Okay, wala pa rin si, hindi pa rin nakabalik Next question. Pagkatapos managinip ni Haring Nabucodonosor, pagkagising niya kayo na bukasan, Anore. Hindi niya? Kaya di, nakalimutan niya yung panaginip niya. Okay, nakalimutan niya ang panaginip niya. Okay, next question. Zara, where are you, Zara? Ay, nalobat yata sila. Nalobat. Okay, next question. Ako rin, patay na. Mm. Bye-bye na ang aking camera. Okay, next question. At ipinatawag ng Haring Nabucodonosor ang mga blank at mga blank at mga blank at mga blank. Ano-ano yung mga yon? Sinasiro ang kanilang mga pinatawag. Magician at manghula. At pa. Ano pa? Ayun. Marjeline, sumagot ka. Ano? Ano, ano, ano yung mga yon? pagisan, manguhula at mga encantador. Encantador? Oo. Tandaan niyo yung word na ano, encanto, encantador. <laughs> Tagaula ng encanto. Okay, so yon ang tamang sagot. Next question. Okay, next question. Ayan ha. Okay. Next question. At nalaman ito ni Daniel. At ano ang ipinakiusap ni Daniel kay Ariok? Ano ang kanyang ipinakiusap? A. B. bigyan uh, kami. Pumili na kayo. Pumili na kayo ng letter. Araw. Ano, sampung araw? <laughs> Pinaghalwalo nyo na. Okay, ito yung, ito yung option. Letter A. Um, pwede na kayo Magbigay magsagot ng A, B, C, D. Magbigay daw ng sampung, sampung araw. Hindi yan. Pumili na kayo ng A, B, C, D, sasabihin ko. Letter A. Ipinakiusap ni Daniel na patayin na sila agad. B. Ipinakiusap ni Daniel na huwag pansinin ang hari. Letter C. Ipinakiusap ni Daniel na bigyan sila ng oras para sila ay makapag usap sa Panginoon. Letter D. Nakiusap si Daniel na kumain sila. Ano ang tamang sagot? C. Ang sagot mo, Atalia? Ikaw na lang nandyan. Nasaan si Gerald? Nasaan, nasaan, patingin. C. Ayun. O, oh, patingin, patingin ang letter. Anong sagot, Gerald? Hindi niyo pa rin nakita yung CD niyo? Okay. Anong sagot mo, Zara? Walang sagot. Umiikot, umiikot. Okay, D ang sagot niya. Okay, ang tamang sagot ay si... May tamang sagot ay si Marjeline at si Naya. Okay, next question. Ito na, ito na. Ito na. Sabi na si Sian Tano sa ano, drawing contest. Nako, mamay, mamainasan ko to si, ano, naririnig ko si Ate Jen. Magkaka-minus kayo ngayon. Okay, next. Mamainasan yung nanay. Mamainasan ko yung nanay, maingay. Okay, next question. <laughs> ano ang saan gawa? Ayan na, ayan na tayo sa ano, gawa-gawa. Shortcut. So, ipinaliwanag ni Daniel sa hari ang kanyang panaginip. Saan gawa ang, ay, liwag muna saan gawa. Ano ang nakita ng hari sa kanyang panaginip? A. Baka. B. Tao. C. Estatwa. D. Kamag-anak. C. Estatwa. C. C. Oh, anong sagot mo, Noemi? C. Sweden. O, let, kamay mo na lang. Let, mag-form ka ng kamay mo. Yarn. Okay. Ang tamang sagot ay C, estatwa. Okay, next question. Saan gawa ang ulo ng estatwa? Letter A, gawa sa bakal. Letter B, gawa sa ginto. Letter C, gawa sa brass. Letter D, gawa sa putik. Letter. Okay, ang tamang sagot ay... Papa. Okay, ang tamang sagot ay letter B. Ginto. Okay. Okay, B, ginto. Okay, next question. Saan gawa? Anong kaharian ang sinisimbolo ng gintong ulo? A. Middle Persia. C. Greece. D. Ay, D agad. <laughs> A. Ulit. A. Middle Persia. B. Greece. C. Roma. D. Babylonia. Ano tamang sagot? D. Oh, i-call mo na lang kanay mo. Ayan. Oh, Dian. Dian. <laughs> okay. Para ilamin natin yan, ah. Okay, ang tamang sagot ay letter D. Okay. Ode. Next question. Gerald. Next question. Saan gawa ang Saan daw ang balikat hanggang chan ng estatwa? Letter A, bakal. Letter D, ginto. Let D agad. A, bakal. B, ginto. C, silver. D, brass. Letter. Ulitin ko. Okay. Saan gawa ang balikat hanggang chan? Okay. A. Bakal. B. Ginto. C. Brass. Okay, ulit ko ng tanong. Ay, ulitin ko ulit? Okay. <laughs> okay, ulit. Saan gawa? O, oh, makinig na maigi. Saan gawa ang balikat hanggang siyan ng estatwa? Okay, letter A. Bakal. Letter B. Ginto. Letter C. Brass. Letter D. Silver o pilak. Anong tamang sagot? Oh, letter, letter. Sure ka dyan, Noemi? Okay, letter. Ang tamang sagot ay B. Silver or pilak. Bakit B ang sagot mo, ginto? Okay. Next question. Kalimutan mo. Saan gaya ang Bewang. Bewang. Saan gawa ang bewang ng estatwa? Letter A, bakal. Letter B, brass. Letter C, ginto. Letter D, putik. Quest answer, answer. Oh, anong sagot mo, Naya? Ayan, ano ayan. A. Bakal. B. Brass. C. Ginto. D. Putik. Ang tamang sagot ay D. gawa sa putik, Noemi, ang bawang. Okay, ang tamang sagot ay Ayon! Ayon! Letter B. Hindi yan iron. Hala, ba't iron yung sinisigaw niyo? ano ba ang letter B? Sinusukat ng iron. Sinusukat ng iron. Hala ka. Okay, ang tamang sagot ay brass. Okay. Next question. Saan gawa ang hita hanggang binti. A. Puti. B. Ginto. B. Bakal. C. I see. B. Ano ba? Ulit nga. <laughs> Ulit nga. A. Ginto. B. Bakal. C. Silver. D. Putik. Bakal. D. D. Baka. Oh, anong letter nyo? Ah, ah. Anong letter nyo? B, B, B. Ano sa inyo, Naimi? A, B, C, D. D. Anong letter dog. yan? Asin dog. Asin dog. Dog. Ah, okay. Ang tamang sagot ay B. Bakal. Boy. Okay. Next question. Saan gawa ang paa? Saan gawa ang paa? Okay. Di ba ang paa ay... Rain at saka sa ano na yan? Rain okay. iron. O, ano sagot mo, Zora? Rain iron. Rain iron. O, ah, mamaya na. Okay, letter A. Silver. B. Bakal. I see agad. Ulit nga. A. <laughs> Silver. B. Bakal. C. Bakal at putik. E. Putik. Answer. Okay. Wait lang, lagay ako ng score. Last question! Ang paa ay gawa sa ay, bakal at putik. At ang bakal at putik ay pwede bang paghaluin? Hindi. Okay. Ngayon, i- ano, isipin nyo, kung ipikit ninyo yung mga mata, isipin nyo kung anong meron sa paa. May? May kuko? May buto? Ano? May buto. May buto. O, maliban sa buto, ano pang meron sa paa? Titigan nyo yung mga paa nyo. Ah, Mukhang paa? May balakat. Okay, may balat. Oh, sige, basta kayo na bala mag-isip ha. Ito. ang bakal at putik ay hindi pwedeng maghalo. So, kaya sila ay hiwa-hiwalay. Ang sinisimbolo ng paa ay hiwa-hiwalay na kaharian. O, ito ang tanong. Ilan? Ilang kaharian ang nagkahiwa-hiwalay? Oh, ito na ang tanong ha. Ilang kaharian ang nagkahiwa-hiwalay sa tingin nyo? Tingnan nyo yung paa nyo. Nandyan ang sagot. Okay? Bibigyan ko kayo ng 10 seconds, tapos isa-isa kayo ng sagot kung ilan ha. Okay, ready? 1, 2, 3, 4, Iron. Five. Blade. Six. Kung iron at saka yung brush at saka yung... Nine. Ten. Saka yung gold at saka yung brass. Nasa paa yung sagot. Meron bang gold sa paa niyo? Meron bang brass sa paa at bakal? Okay. Ang sagot ay number. Ilan? Ang sagot ay number. Ilan? Okay. Ah, pagpipiliin niyo lang ay 1 to 10. Anong sagot mo, Zara? Sampo. Anong sagot mo, Zia, Noemi? Lima. Ang sagot ni Naya ay? Hindi. Dalawa sa amin, dalawa, dalawa, dalawa. Ten. Ang sagot ni dalawa, Marjeline dalawa. ay? Lima sa Lima! Lima. Okay, lima, lima. Lima si Zay. Ito, Lima si Zian, tsaka si Ah, lima, lima. Noemi, si Dalawa, dalawa, dalawa. Okay, ang tamang sagot ay... Ang tamang sagot ay... Ang sagot ni Zera at ni Naya, sampu! Okay, lima lang ba yun? Daliri nyo sa paa? Okay, ang sagot ay si Zarati, Naya, at Paglia. Okay, sagot sa inyo. Nasa pa niyo yung sagot eh. Binibini lang ng maayos eh. Okay. O, share ko na yung tama yung ano ha. dapat lahat ng paano lahat. Ano. Okay, ang final score. Thank you, nene. Wala pa tayo. Dito, dito pa natin naan. Hindi pa, hindi ka po naka-share screen. Ay, hindi pa ba? Naka-share screen na? Ah, okay. Hindi ko kasi mala... Ayan, nakita niyo na? Zero. Okay, center, center. So, walang sagot si Dean. Joke lang yan kay Dean. Wala talaga sagot si Dean. Tapos si Gian kanina. Wait, what? Si Gian, wala din yan sagot kanina. Joke lang yan. Apo? Oo, kalahin <laughs> mo yan. Meron siyang 11. 1 lang yan. At may 11 dyan. Okay. Okay. Okay. Perfect na ba? Okay. O, ikakopy natin ha, ah, para makita nyo ha. Ah. Wala. Ay, mali pala yung pagkaka-taste ko. Whatever. Thank you. Ako mama yung, ako yung Pahil, pahil. Okay, salamat sa plus 5. oh, salamat sa plus 5. Tumasang store. Ayoko. Talaga. Tapos, tingnan ka. Di mo talino. Ate Mami, naka 22 siya, Talia 14. Tapos sino yung 6? Naka 6. tama pa rin naman. 24 pa rin naman. Ibig sabihin, ma- marami-rami ka palang mali, Marjeline. Twenty-four. Yung ganito, ang ganda ko 29. Ngayon, 24. Ano ba talaga? Yung 24, yan yung walang plus 5. So, yan yung walang plus 5 na yun. ako, take 2. Ako, take 2 Okay, kapag wala yung plus 5, ang score mo lang talaga ay 24. Pero, mata ikaw pa rin yung pinakamataas. Ayan. Ah, marami kang mali. Mag-aral ka ulit Ayan. 92. Okay, so... Six lines si Sian. Oh, happy ba kayo sa, sa, ano, sa score nyo? Si, oh, si Naya, po. pumapangalawa si Naya, oh. Okay. Napagbenta oh, na ako eh. <laughs> oh, sa susunod, Teacher Millet, sumagot ka din ah. Bukas ha, sumagot ka, Teacher Millet. Ano? Uh, oh, Magjo-join si Teacher Millet bukas. Ang, ang parents pwede yung mag-join. Kasi kasama yung parents sa Kahit teacher may order mo. Oo. Okay. Ang ating pag-uusapan bukas ay kung ano ang nangyari sa estatwa. Okay? So, pero ulit ha, ulitin ko, pwedeng mag-join ang teacher. Bianca, pwede ka mag-join, pero mag-iwalay kayo ng sagot ni Naya. Ayan. Uh-huh. pwede na mag, pwede na magkaroon kayo ng sagot. Basta, ano, alam din ni Naya. Pwede ba? Okay, ang parents pwedeng mag-join dahil lahat na tayo ay magpupu. May plus Okay, may question kayo for today's lesson? Kaya na yan, may bebe. May natutunan ba kayo? Ako, meron akong question. Anong question? Meron bang, meron bang gawin namin assignment? Ano, ano ba yung assignment na gusto mo? Mama, meron ba gagawin assignment? Ano assignment? Gusto niyo assignment ba? Ano gagawin ba tayo yung assignment? Ako meron. Wala. Wala pa namang assignment. Yay! Pag may assignment, pagbibigay ako. Okay. See you tomorrow. Ah, Ang oras natin ay alas dos pa. Okay? O, makinig, makinig, makinig. Yes? Ang yung shoes po ba na, yung shoes ba ko na lang, talon? Anong shoes? Ulit, ulit, ulit shoes na gagawin? Yung shoes? na, yung box na shoes? Sapatos? Ano? Yung box po ba nung, ano, sapatos? Ah, yung diorama. Ba yun? oh, gagawin natin yun, pero hindi ko pa hindi ko pa sinasabi ko ano yung ilalagay niyo doon. So, hintayin niyo na lang yung announcement. Okay? Okay. Kailan, kailan gagawin? Gagawin natin pagkatapos ng ating quiz. Ha? Sige! Hindi ko maintindihan. I-chat nyo na lang sa akin. Hindi ko maintindihan. <laughs> Sabi ko po, ma'am, wala daw po bang contest? Meron! Ito na nga yung ginagawa natin. Ha? Kaya tayo nagpe-prepare kasi meron tayong contest. Oo, kaya gagalingan natin kasi maglalaban-laban kayo lahat. Laban ng O, oh, eto, may prize na talaga to. May trophy to tsaka medal, kaya galingan nyo. Okay, game na. May tanong pa ba kayo? Ikaw, Naya, may tanong ka? Oh, wala nang tanong si Naya. Ikaw, Noemi, may tanong ka pa? Zera, may tanong ka? Mukhang wala naman. Wawa naman si Day, hindi siya naka-join ngayon. Okay, so ang topic natin bukas ay chapter 4. Ay, chapter 3. Okay, so be ready. See you tomorrow. Uh, magkanta muna tayo ng ating closing song. Ma- Merong class din bukas? Yes, araw-araw tayo may klase. Kaya, ang ah, oras ng klase natin ay... Yes. Parang Ang oras ng ating klase ay alas 2, okay. kaya matulog kayo ng ano ha, mga 12.30. Pagkatapos nyo kumain, matulog na kayo para ano meron kayo energy. Alas dos? Ano, in, ano sa English yung alas 2? 2. Okay. 2. ano two, sa English ang alas 2? 2 a.m. 2 a.m. 2 p.m. Ako po ang nalaman. Gusto mo ng 2 a.m.? Ano? Dapat p.m. Kayo na PM. Gusto ni Noemi AM siya. Yak, naglalaway. Ew. Okay. <laughs> Mag-closing song na tayo. Dapat PM. What AM? It's a guy. ko lang to ha. Yes? Kala ko AM. But we gusto ka AM. See where we're going. Okay, let's sing our closing song. Then closing song na. Sino ulit yung nagmi-miss ka? Ma. Me! I Ayun, si Zara. Ay, si Zara ba o si Noemi? Ako, Noemi. Ako. Ama, Tingnan natin dito kung ano nakasulat dito. Ang magmi-miss pa ay si Marjeline. Hindi, nagano ka na Marjeline kanina eh. Naglo, naglo ka kanina eh. Tama, si Noemi. Kasi nag-pledge si Sarah. O, oh, diba? Okay, game na. Keep me the... the... No, give me this. Ang ganda. <laughs> Napakaganda ng kanta. Ba't naglag pa? <laughs> <laughs> Hintayin natin si Mr. Lam. Napasabang ba? Tingnan mo na ako ah. Na-merit na po ba, Ma'am Joyce? Ano, si Tita Jen? Sila? Oh. Sabi niyo, ako. ng Girl. poll. Dedemerit natin yan si ano, si Zian, kaya nagtututbrush. Jen, di marikalo kasi nagtututbrush ka. Nagtututbrush ako. Ah, pati Mary, pati Mary. Naglo-loading namin kanta, oh. Naglo-loading. But we can see where we're going. Nay! Hi! Hi! Talagang, at eh, my beautiful hair. I think... Pagkakawalit din Napakabagal naman ang internet natin. Thank <laughs> you. go, Miss Pa, our Heavenly Father, watches over us, watches over you and me until peace. Oh, demerit ka, Noemi, ha? Ah. Demerit, ha? Okay, go, Marjeline. Ikaw na magmimis. Ikaw ba magmimis pa? Ay, si Noemi nga pala magmimis pa. O, oh, go, Noemi. Tagalog na yung oh, pagkakasalita mo. Okay. Bispa, where Heavenly Father watches over us, watches over you and me, until we meet again. Until we meet again. Ano? Ready, front. Okay. Attention! Ang, ang ano, Pat Okay, attention. Naglalag si Naya, oh. Adventurers! Dismiss? Ma'am, thank you, Okay, baliktad ang kamay ni Kanang kanang kamay, baliktad ang kamay ni Zian at ni Marjeline. Ulit, Ashore. Attention. Adventurers, dismiss. Mom, mom, mom. Okay. Ready, front. Okay, see you tomorrow. Bye-bye. Thanks for joining. Bye-bye. Thank you, thank you. I'm Joy. Hi, Teacher Millet. Kaya <laughs> na natin. Wala na. Sabi nito, join na. Rejoin natin. Who will go for us? I will go. I will go where you lead me.